සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ ඇත්තරම මානව සම්පත් වෘතිකයෙක් වගේම සියලුම වෘතිකයන් විශේෂයෙන් කළමනාකරුවන් හිතන්න ඕන දෙයක්. මේ සෞඛ්‍ය කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ පුද්ගලයාගේ ප්‍රඩක්ටිවිටිය එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයාගේ කාර්යක්ෂමතාවයට. සෞඛ්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට මුලින්ම කියනවනම් සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ ලෙඩ රෝගවලින් තොරවීම. absence of diseases. ඔබගේ සේවක පිරිසට සෞඛ්‍යමත් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ සේවක පිරිසට කිසියම ලෙඩරෝගයක් නැහැ කියන එක. උණක් හිම්රිස්සාවක් වගේ දෙයක්වත් නැහැ කියන එක. ඉතින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවකයෙක් කියලා කියන්නේ ඔබේ ආයතනයට සම්පතක්. සේවකයන්ව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තියාගන්න ඔබටත් ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා සෞඛ්‍ය නැති වෙන්නේ. අපි ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වෙන්නේ අපේ යම් යම් පුරුදු නිසා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ නරක පුරුදු නිසා, වැරදි පුරුදු නිසා අපි ලෙඩ රෝගවලට මුහුණ පානවා. උදාහරණයක් වශයෙන් දුම්බීම කර පුද්ගලයෙක්ට පිළිකාවක් වලදින්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාට රාත්‍රී කාලේ ස්නානය කරන කෙනෙක් නම් පුරුද්දක් වශයෙන් ඔහුට සෙම් ප්‍රතිශාව වගේ දේවල් වැළඳීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මිනිස් අපේ වැරදි පුරුදු නිසා අපිට අසනීප වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආයතනයේ තියෙන පරිසරය නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපගේ සේවකයන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවයෙන් තොර වෙන්න පුළුවන්. අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ආයතනයේ පරිසරය සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තියාගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නවා නම් යම්කිසි සේවකෙක් වැඩ කරන පරිසරය ඇවිල්ලා ඩස්ටි නම් කියන්නේ කුඩා දූවිලි අංශ තියෙන පරිසරයක් නම්. ඉතින් මේ පුද්ගලයා ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරද්දී මේ දූවිලි අංශු ඔහුගේ පෙනහල් තුළට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලිනව මේක සිදුවීමේදී ඔහුට ශ්වසන ආබාධ වගේ දේවල් වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඇත්තරම මෙවැනි වැඩ පරිසරයකින් මේ පුද්ගලයා මොදවා තියන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට යම් යම් රැකියා පරිසරයන් අනුව මේ දූවිලි වගේ දේවල් ඩස්ට් එක වගේ දේවල් අපිට අවම කරන්න විතරයි පුළුවන් සීරෝ කරන්න බෑ. ඉතින් මේ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයාට precautions දෙන්න මාස්ක් එකක් වගේ දෙයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේ දූවිලි හෝ ඩස්ට් එක තියෙන පරිසරයක නම් මේ පුද්ගලයා රැකියාව කරන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟ කාර්යය තමයි මේ පුද්ගලයා වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සියුම් වැඩක් නම් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයාට තියෙන්නේ ඉතාමත් සියුම් දෙයක් කරන්න නම් හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් වගේ දෙයක් ඒ වැඩ පරිසරය තුළ තියෙන්න. මොකද නැත්තම් මොහුගේ පෙනීමේ දුර්වලතාවය තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ පුද්ගලයා වැඩ කරන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍රයක් කරන. මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරද්දී ඔහුට නිසි පුහුණුවක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ යන්ත්‍රයේ මෙන්න මේ අනතුරු සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ හානිදායක තත්ත්වයන් සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. නිසා හොඳ පුහුණුවක් ලබා දීමත් ගොඩක් වෙලාවට සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවකයෙක් බිහි කරගන්නට හේතු සාධක වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමා විශේෂයෙන්ම මේ පුද්ගලයාගේ වැඩ කරන පරිසරයේ තියෙන සාධක. මම ඔබට කිව්වා දැන් මේ පුද්ගලයා වෙල්ඩින් කරන කෙනෙක් වගේ නම් මේ පුද්ගලයාට අධික ලෙස මේ ඇහැට දරා ගන්න බැරි තරම් ආලෝක කදම්බයක් වෙල්ඩින් කිරීමේදී නිකුත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලදී මේ පුද්ගලයාට ඇස් ආවරණය වගේ දේවල් අපි ලබා දීලා නිතරම මේ පුද්ගලයා ගැන සිවිල්ලින් අපි ඉන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ආයතනයේ යම්කිසි මැෂින් එකක් හෝ යම්කිසි උපකරණයක් ඇඩිලා බෙදලා ගියොත් අපිට පුළුවන් අලුත් උපකරණයක් ගෙනලා හයි කරන්න නැත්නම් අලුත් උපකරණයක් ලබා ගන්න. නමුත් මනුස්ස ජීවිතයකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් අපිට බෑ මේ මනුස්ස ජීවිතය නැවතත් හදන්න. ඉතින් මේ මනුස්ස ජීවිතය කියලා කියන්නේ අපිට එක් සේවකයෙක් වුණාට සමාජයට ආදරණීය අම්මා කෙනෙක්, තාත්තා කෙනෙක්, සහෝදරයෙක්, සහෝදරියක්. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් නැති වුණාම තවත් අම්මා කෙනෙක් ගේන්න පුළුවන්ද? අපිට නම් පුළුවන් සේවකයෙක් නැති වුණොත් තවත් සේවකයෙක් ගේන්න. ඉතින් මේ වගකීම අපි හිතර ගන්න ඕනේ. ඒ වගකීම තුලින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවක සේවිකාවන් පිරිසක් බිහි කරමින් ආයතනයේ ඵලදායීතාවය පවත්වා ගනිමින් පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකමත් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ.